हाँ तो दोस्तों आपको कैन <clears throat> मास्टर में आना होगा आने के बाद यहाँ पे एमपी प्रोजेक्ट पे क्लिक करें करने के बाद यहाँ पे जो है तो आप, आपका जो भी वीडियो है वो आप चॉइस कर लें जैसे कि मैं ये चॉइस करता हूँ करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे मतलब ये आपका जो है सो साउंड जो पहले पहले वाला है उसको म्यूट कर दें म्यूट करने के बाद उसको जो है सो राइट पे क्लिक करें उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है ठीक है ना दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है अब यहाँ पे हम जो है तो म्यूज़िक पे जाएँ म्यूज़िक पे जाने के बाद आप दूस कौन सा भी ऑडियो आप चॉइस करें जो आप इस पर रखना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं ऑडियो को म्यूट करके ठीक है ना तो इस तरह से हम जो है तो अपने ऑडियो को रिमो करके दूसरी दूसरी वाले म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों हाँ तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़